بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bugungi kunda oramizda bo'layotgan ba'zi bir hodisalar kishini ko'nglini xira qilmoqda ana shunday salbiy odatlardan biri ba'zi kimsalarni o'z joniga qasd qilishligi ya'ni xudkushlik hisoblanib bu alloh taolo bergan ulug' ne'mat hayot ne'matiga kufr keltirishlik shukur qilmaslik hisoblanadi va alloh taoloning irodasiga qarshi borishlik bo'ladi endi bu salbiy odat ya'ni o'z joniga qasd qilishlikka dinimizda qanday qaralgan avvalambor alloh taoloning haq kalomi qur'oni karimda u zot shunday marhamat qiladi billahi بالله shaytonir rojim vala tulqu bi aydikum ila tahluka ya'ni o'zlaringizni o'z qo'llaringiz bilan halokatga tashlamang deydi alloh taolo ya'ni bu qaytariq tarzda aytilgan alloh taoloning amrida mo'min kishi musulmon kishi hech bir vaqtda o'z joniga zarar bo'ladigan narsalarni qabul qilmasligi ya'ni halokat olib keladigan narsalardan uzoqda bo'lishlikka buyuriladi jumladan o'z joniga qasd qilishlik qattiq qoralanib gunohi kabiralardan hisoblanadi o'z joniga qasd qilishlikni oqibatlari juda kattadir zero payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'pgina hadislarida bu borada marhamat qilganlar ya'ni kimki agar bu hayotni ba'zi bir kamchiliklariga ba'zi bir imtihonlarga chidayolmasdan o'z joniga qasd qiladigan bo'lsa o'sha qasd qilishlik holati qanday bo'ladigan bo'lsa qiyomatda xuddi mana shu azob bilan azoblanadi deganlar masalan kimki agar bu hayotda o'z joniga e, tig' urish orqali qasd qiladigan bo'lsa qiyomatda xuddi shu azob bilan azoblanishligi yoki e, o'zini osishlik bilan azoblaydigan bo'lsa e, qasd qiladigan bo'lsa xuddi shu azob bilan azoblanishligi va boshqa bir nimaiki narsa bilan o'z joniga qasd qilsa qiyomatda jahannam alovida xuddi shu azob bilan azoblanishligi haqida marhamat qilganlar eng achinarlisi hozir e, sodir bo'layotgan holatlardan biri ko'pchilik ichida odamlar to'planadigan joyda o'zini o'zini portlatib o'z joniga qasd qilishlik va boshqalarga ham zarar berishlik xudkushlikni eng og'ir oqibatlari yuzaga kelmoqda bu narsani e, g'o'r yoshlar ilmdan bexabar bo'lgan yoshlar botil bir g'oyalarga ergashib botil kimsalarni ta'siri ostida mana shunday bir o'z joniga qasd qilishlik holatlari sodir bo'lmoqda yana go'yoinki mana shu o'z joniga qasd qilishlikka shahidlik maqomi maqomini berib go'yo qahramonlik ko'rsatganday qilib ko'rsatmoqdalar ular aslida bu narsa bu narsa hech qanday shahidlik emas aksincha bu jaholat va qabohatdan boshqa narsa emas o'ylab ko'radigan bo'lsak boshqalarga zarar berishlik ya'ni boshqalarni joniga jabr qilishlik qancha qancha odamlarni E, uy joysiz qoldirishlik yoki farzandsiz qoldirishlik farzandlarni tirik yetim bo'lib qolishligi yoki e, haqiqiy bir otasidan onasidan mahrum bo'lib yetim bo'lib qolishligini sababchisi aynan mana shu o'z joniga qasd qilayotgan xudkushlar hisoblanadi mana bunday hodisalar ya'ni bu salbiy odatlar hech bir vaqtda dinimizda yoqlanmaydi aksincha bu qoralanib aytiladi chunki bizni muqaddas dinimiz sof islomimiz agar uni asl g'oyalarini asl maqsadlarini o'rganib chiqiladigan bo'lsa hech bir vaqtda kishini joniga jabr qilishlikka buyurmaydi nafaqat insonlarni balki boshqa hayvonlarni ham joniga jabr qilmaslik ularga ozor bermaslikka chaqiradi endi fiqhiy kitoblarimizdan e, biri e, fatavoyi sirojiya degan bir kitobda ya'ni bu kitobni sohibi e, mashhur badul Amoli asarini muallifi sirojiddin al o'shiy rahmatullohi alayh mana shu o'zining fatavoy sirojiya kitobida bu borada e, shunday bir fatvo chiqargan ekanlar bu fatvo 12 asrda chiqarilgan bo'lsa-da, lekin hozirgi vaqtgacha e, o'zini ta'sirini yo'qotmagan ya'ni o'zini hukmi hozirgi vaqtimizga ham E, joriy qilsa bo'ladigan bir fatvo ekan bu fatvoda aytilishicha dengizda e, kemada suzib ketayotgan kishilar agarda mana shu kemaga bir yong'in sodir bo'ladigan bo'lsa va mana shu kema yonib bitadigan bir holat bo'ladigan bo'lsa kema ahli ya'ni kemadagi kishilar agarda suzishni biladigan kishilar bo'ladigan bo'lsa ana shu vaqtda o'zlarini suvga tashlab E, jonlarni saqlashligi vojib bo'ladi deyilgan agarda o'sha kemadagi kishilarni ba'zilari suzishni bilmaydigan e, kishilar bo'ladigan bo'lsa kemada qolsa yonib ketishligi agar suvga o'zlarini otsalar e, suvga g'arq bo'lishligi ehtimoli bo'ladigan bo'lsa u holda bunday kishilarga ixtiyorli bo'ladi xohlasa kemada qoladi xohlasa suvga o'zlarini otadilar deb fatvo chiqarganlar mana shu fatvoni oxirisida kishini <clears throat> bilib turib qasddan o'z joniga qasd qilishligi xuddi boshqa kishini qatl qilishlikdan gunohi og'irroq bo'ladi deb aytilgan ekan shuning uchun yoshlarimizga bu narsalarni tushuntirishligimiz kerak islomni asl mohiyatini <clears throat> asl g'oyasini to'g'ri anglatishligimiz kerak har qanday botil g'oyalarga botif botil firqalarga ergashib o'zlarini ham boshqalarni ham jonlarga javr etib dunyoyu oxiratda bir azobga mubtalo bo'lib qolishlikdan bizlar yoshlarimizni saqlashligimiz kerak zero dinimiz e, bu e, insonparvarlik dini bag'ri kenglik dini mehr muhabbat e, va har xil nimalarga sabr qilishlik dini hisoblanadi sabr mo'min musulmonni eng asosiy qanoti hisoblanadi sabr bilan inson komillikka yetishadi allohni rizoligiga yetishadi sabr bilan dunyoda ham oxiratda ham ulug' maqomlarga yetishadi arzimagan narsalarga besabrlik bilan e, o'z joniga qasd qilayotgan yoshlarimizga bu narsalarni tushuntirib qo'yishligimiz kerak va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rohimin